нерсенин бирдик убакыт ичинде бирде аралыкты басып өткөн кыймылы бир калыптагы кыймыл деп аталат нерсенин бир калыпта түз сызыктуу кыймылынын ылдамдыгы убакыттын ар кандай мөөнөтүндө нерсе өткөн аралыктын убакытка болгон катышына барабар